कमाई ना हो आया बुखार है मतलब भी क्या ये सच में बन रहा ये कुछ और उठा लगती है अच्छा बे तुमके हम तो बेकार है पड़े था जी देखिए ठीक है सही से मैं ताई कुछ ना कल मैं बेच सकती नहीं D-U-L. Hmm. देख रहे हो लाइक बात थोड़ी सी टूट हम गुरी करती हूँ बोलो ये दे तुम वीडियो हाय फ्रेंड आगे बोलो हाय फ्रेंड कर दो देखिए मैं तो अपने भाई को नहला के लाई हूँ हाँ?